Гера! Дай медь! Дай медь! Дай медь! Ну что он тебя там, потрепал? Да, короче... У нас сегодня шикарный день. Мишка поймал тайменя. Это мечта каждого рыбака. Между нами говоря, щуку-то ругают зря. Она ежели с приправой, то не хуже, то и меня. Опа, есть. А, я же говорил, возьмет. Вот она. Оу! Я думаю, может она цепится сам. Красавец. Ай, красота, да? Ай, красота. Вот он, таймень. Вот это самая здесь та рыба, которая водится. чего в этой экспедиции было с достатком, это быта. Он был налажен жестко. Чего-чего, пожрать мы вообще мастера. Обязательно на тряпочку, чтобы вода сошла. Солим масло на сковородке. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке – вам нужен мобильный газовый гриль «Огрилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Прыгай! Ваши ощущения? Ну вот я остался один. Мишаня у нас поехал на реку. Им там надо через порог перекинуть водомет. И они пойдут в Верховье. Может, тоже что половят интересного. Все, слава богу, на месте. Крепим лодки. А самое интересное у нас впереди. У нас вон там непреодолимое препятствие. И ни одной лебедки с собой. В общем, народ, <laughs> дело такое. Сейчас вы увидите двух бурлаков как минимум. Ну пусть не на Волге. Сейчас будем это. Тяпа-тя вынимо. -тя назад толкаете, ведете, я вот палку не поддохнул, вот так, а мы тянем оттуда. Мы оттуда... Вот сюда надо, да. Смотри, вот так камень не вытащишь. Так, погоди, стой. Надо надо найти вообще место, где его протащить. Может, вообще лучше вот здесь протащить, видишь? Я-то думал, сюда он пойдет. Олег! Олег, Олег, залезь обратно! Он и Я... Мы сейчас тащим тебя! Залезь! веревкой сдернем туда, и все. Вот сюда вот его. Выходи на берег. Давай, давай, давай. Во. Олег, вот сюда, во. Во, газуй. Давай, давай, давай, давай, стой, стой, стой, прямо на камне сюда. Вот, давай. Вот, сюда, погоди, стой, вот за камень можно. Так, а дальше? Так он сюда здесь уже пойдет. Давай. Давай, Ада. Давай, давай, давай. Стой, подожди. Давай, давай, давай. Все, все, все, сейчас. А! Давай, давай, Олег. Газу, газу. здесь уж проскочит. Жуков гараж ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг, десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка Так, где моя кружка? Ходцы попить водицы. Сустав вроде не поломал ничего. Теплая вода здесь, хоть купайся. Рычаг вверх, да, и за, за ногу. Не, вверх рычаг, вот сюда. Сейчас, подожди, за ногу. За ногу, да. Давай вдвоем. Опа, опа, взяли. А, Все. Есть камень. Водомет любит камни, ребят. Любит камушки. Ну что, ребят, мы пошли вверх по течению. Так, мы прибыли на место лова. Дорогу вы сами видели. Подумать страшно, какая рыба здесь должна ловиться. Вообще, здесь ловится ленок. Эту рыбу я видел только по телевизору. Вот. А если повезет, ну, увижу ее прямо вот в своих руках. И вам покажу. Так, попробуем выцепить его вон из того камушка. Может, он там живет. Может, и не там. Летят! Вон они. Так, не что будут заходить на посадку. Ну что, как говорится, с каждым забросом вероятность... Да, все больше и больше. Слушай, как же офигенно, а? Как же, говорю, офигенно. Ну вот мы на пороге и жили. Ну прошли мы... Может, вверх прошли, ну, пешком метров там, может, 300. Ну, на перекате мы ловили, мы там... Нет, выше порога, метров 300 по реке проходили вверх по течению, за порог туда. Ну, может, 400. Щук половили. Щук, окуня поймали одного. Нет, я понял одно, что этими, в, этих, в этих местах ей пофиг вообще что кидать. Потому что течение большое, у рыбы времени думать много нет. Есть, не есть. Ну, народ, когда бы еще вот так рыбу половишь? На улице жара, стоишь прохладненько, хорошо. Но ну, то, что рыбу пока не клюет, это не страшно. Рыба здесь есть, просто мы ее пока не нашли. Возвращаемся на базу. 어, 잘 나오는데. Приехали мы на новое, на новое место. Здесь у нас река, и рыба должна быть в реке. Так, это мы сюда на место положим, это нам пока тоже ничего не нужно. Вот так вот, мягко в мох присели. Почти что. Спиннинг тебе не было страшно лететь в этой корзине? Я бы на твоем месте испугался. Так, ребят, мы забросились на реку. Реку, реку какую, не знаю. Не спросил. Распределились. Бросаем кто на что. Я бросаю на Хариуза. Блесну. Но жрать что-то не хотят ее. Любопытные рыбы какие. Попробую покидать вдоль берега, что ли. Ребят, вы Блин. думаете, мы на рыбалку прилетели? Нет. Мы прилетели накормить вот этих вот зверей. Они не то, что у нас, они вертолет жрут. Кусками откусывают. Кусками краску. Вертолетную отжевывают. Все, ребят, загружаемся. Ну вертолет, вертолет, летим. Увези меня в полет. Увези меня в полет. Замечательный вертолет. Да. Не буду. Ух, ух, ух. Сейчас мы включим большую проветрялку. Engine number one ready for start. что, рыбаки есть? Не, одни туристы. Одни туристы? Да. Космические. Ну вот. Ой, Мишка тут. Я тут тоже. Записался И Мишка тут. Надеюсь, пока еще в уральские пельмени не записался. Не, я прибит большим чугуном, гвоздем Герасиму Шарпу. Там и помру. Как говорят, любишь кататься, люби да. и саночки возить. Любишь кота, люби и саночки кота. уходит. На север. Жизнь уходит. Жизнь уходит. Пока ты блесна распутываешь, да? Вот, надо было складывать правильно их все. Вот друзья Дмитрия Брикоткина говорят, что он целеустремленный. Если поставили цель, то он ее добивается. Давайте посмотрим, распутает он этот клубок блесен или нет. Или достанет та, которая ему нужна, остальные все оставит. <laughs> Распутал. Однако, однако. Так, чего вот эту двоечку надо поставить, да? Дима, давай мы за тебя болеем. Всем каналам хлопаем в ладоши. Слушай, ну ты здесь так красиво кидал в прошлый раз этот нахлыст. У тебя палки нету такой, это там, супер лайт какой-нибудь. Серьезных рыбаков-то тут от 2 грамм начинается у них до 90. С градацией по 10 грамм палка. Даже не серьезные, типа По 10, по 10 палок привезли с собой. Слушай, ну вот, вот она плещет, твоя рыба-то стоит уже. Вон она тебя манит, дразнит. Дима, мы тут. Так, топливо заправочное. А здесь у нас печка заправочная. Топим баньку. Топим баньку, ребятки. А! Все-таки она мне на палец упала. Пошли печку топить. О! О! Хорошо в печи. Кочерга не знаю где. Поэтому будем будем газовым баллоном заправлять и закрывать печь. Фух. Понял, Миша? Главное безопасность. Если кочерги нету, то закрывай печку газовым баллоном. Подточить свои ногти. Ну это не лайфхак, это так безысходность уже. Просто мы таких э, кусачек для проводов не нашли. Пришлось, да, вот таким напильником Самый грубый для заточки ножей. Ну Что ж, вот и завершился еще один день. На завтра мы уже будем уезжать с базы принципе, смотрите сами. No comment. Чуть-чуть и все. Будет готово. А вы говорите рыбалка. Рыбалка это второстепенно. Вот первично. Все, друзья, уезжаем мы вот с этими путаранскими пирожками. Бросаем Димаса здесь, он решил остаться здесь э, навсегда. Потом расскажите, как там вообще в цивилизации. Мы тут, короче. Мы тебе новых роликов с Ютуба привезем. Давайте послушаем, что нам скажет суровый путаранский мужик, который здесь живет уже лет... Дядя Витя, сколько ты здесь живешь уже? Здесь? Да. Ой. 95-го года. С 95-го. Короче, долго уже живет. Да, да, ну, пожелай что-нибудь нашим подписчикам, то зрителям. Ну, что, пожелаю. В этом году рыбалка не сильно была хорошая, потому что рано приехали. Приезжайте после 20 июля. Да, ребят, кто э, надумает приехать на Путарана, вот есть дядя Витя, да, э, у которого мы покажем да, оставим телефончик его, и можно будет позвонить, договориться по заброске в эти места от Светлогорска, да? Да. Встретит, покажет, расскажет, все-таки живет. Накормит, напоит. Сто 500 лет, да. <laughs> Вот так вот. Все это собирается, укладывается. Начинается увлекательная игра в Тетрис. Первым шеришь, потом мы. Давай. Заводи, Гера. Прыгай. Обана. Оба-оба, хабаня. Мотор-то опусти. О! Разрешите, я спорхну вовнутрь. Спархивай. Так сказать, в утробу лодки. Ну что, ребятушки, вот мы выбрались. Ёшкин Макарешкин. Это вам не по Волге ходить. Четыре часа и мы будем в Светлогорске. Впереди прет Шериш Виктор. Сзади Олег. Хорошо как стало. Сразу. По порогам пошли, ребят. Мишаня помпой орудует только в путь. У нас три пробоины, елки-палки. Брюхо распорото, на последней торпеде идем. Мишка, рубай помпу. Какая помпа? У нас ведро. Врубай ведро тогда. Ведро давно работает. Главное не очковать. Тапку в пол и пошел! Блин, а как очково-то, а? Не ссать, я сто раз так делал! Вон утки за нас тоже! Переживают. Вот они, вот они, смотри, самые, самые сильные. Вот он, да, буруны пошли. Ребятушки, что делать-то, а? Мишка сейчас спасательный рюкзак Финтрейл потопляйку возьмет и за борт, а я легче пойду выше. Сиди, Мишка, сиди! Рано еще выпрыгивать кино. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М. Экстрим и Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Вот такие они, ребята, теперь. Чё, Витя, они шпарит-то, елки-палки. Колбасит его, видать. А мы уже с глиса сваливаемся. Сейчас его обгоним, будет знать. Ну, мы-то его постоянно проверяем, что с ним все в порядке. А он да. только изредка. Да. Он там всего с 95 -го года здесь ходит. Мы с 2018 -го ходим здесь вообще по рекам, шпарим. Ты, говорит, помнишь, как здесь порог проходить? Помню. Грамм 80 наливаешь и едешь. <laughs> как по Волге-то нам будет мягко ходить, да? да. По Волге она вообще... У нас-то это уже шторм. Все. Не, а, ребят, сегодня водохранилище штормить будет. Ветер сильный. Это мы по реке пока еще идем. А будет шторм... И обещают достаточно серьезно штормить. Так что мы еще наснимаемся и насмотримся. А там, кстати, много топляка. Да, еще топляков там. Ого! -го -го. Димка Брикоткин зря с нами не поехал. Я бы ему такую ну, обзорную экскурсию сделал. Такого удовольствия человек решил. Ну. Все, ребятки, шпарим домой. Нам еще три часа дороги, где-то километров сто. Идем по Курейскому водохранилищу. Вот, смотрите, какая красавица полетела. Идем на трех лодках. Мы в этой лодке с Мишанькой. Там у нас Витя Шер... Ох, Витю Шериша колбасит там на волне это. У него казаночка поменьше лодка. Полегче. Он еще и первую волну бьет. Тяжело ему там скакать. Мишка помпой рулит. Ему доверили кнопку, он <laughs> ей управляет. Чтоб мы не потонули, елки-палки. Регулярно клацает ее тудым-сюдым. Есть регламент управления помпой. Да-да-да. Каждые мы, 12 минут. Мы неукоснительно ему следуем. Он таймер на телефон себе поставил. Видите, с телефоном сидит. Таймер у него стоит, короче. Он каждые 12 минут включает ее, выключает. Э, за что дорожный налог платим? Давайте там ветер потише сделайте. Нормальные люди едут. Правда, да? Дорожный налог с лодок, блихамуха. Да ладно, серьезно? Да. Так еще и ну, любая машина вспотеет. Мы за лодку платим около 50 в год, которая ездит месяц в году. А нам волны не разглаживают. Каток надо <laughs> водяной. <laughs> Я ведь за Вити и приглядываю, что он там раз резко маневрирует, где-то топлины, значит, идут. Я, вижу, ему хвостик прибился, чтобы прям по его кильватору идти. Бараны на воде, бараны. А на воде бараны, а в лодке мужики. Плывем по путаранам, Блин. Дальше рифма не придумывается пока. Хочется рассказать что-то просыкотно и еще что-то такое, но вот рифмы нету. Да вы, Миша, э, не поэт, вы бард. Ребята, вы знаете анекдот, где э, Незнайка у Светика Светику говорит, слушай, а говорит, это самое, поэтом-то вообще не проблема быть как не проблема? Да как? Да это же трудно. Да не, вообще легко. Ах так? Тогда придумайте мне рифму к слову «пакля». Дальше я вам заканчивать не буду, сами в интернете прочитайте, что за анекдот, потому что нас дети смотрят. Нельзя такие анекдоты рассказывать. Прочитайте. А Мишка сейчас сидит, думает, что же он за слово сказал. Не знаю как. Он интернет ловит. А сидит. я, я не могу произнести за слово в камеру прям вот так. Все, ребят, только что Мишка отгадал слово. И оказывается, что он бард, а не поэт. Вот так вам, ребята, Мишка и снимает материал. Белый экран, ветер в лицо, все дела. <laughs> А потом полдня нету. Где Миша был, непонятно. То карман снимает, то бленду не снимет с камеры. Повтори, повтори. пути. Ребят, на самом деле самые большие крокодилы как раз водятся вот здесь, куда мы приехали. Здесь Мерина, не Мерина. Ну, кстати, вода похолодала, значит глубина добавилась. Ну, ближе к лесу. Так, господа, с приехалом вас. Разгружаемся. Поезд дальше не идет. Да? Ну, слышно же, что не качает. Нет, нет не качает. Ну что, у нас дозаправка происходит. Дозаливка, дозапивка, <laughs> дозаедка. До Красноярска прям пойдем сразу. Все, без остановок. Что готовьтесь. На Енисее порыбачим. Ага, через плотину, через водовод пройдем только через газ. Через турбину. На, да? на Амуре. Да ладно. Видите, тридцатку вылил полный бак там. Че, втянуло кого-то, да? Мы ну, поехали кататься бухи к водосбросу, а понтонов не было тогда, не закрыто. Mm. Вода тя... А они заглохли, не смогли завестись. Да ты что? ни весел, ничего нету. Мужики прыгнули, там пытались плавом и оттащить. Так семья и ушла. Короче, нашли всех. Все были раздеты. Р вода раздевает. Вода раздевает. Такая мощь Потом, воды, что их разделась. Это на это, да? На ГЭС. На Курейской ГЭС. Ничего себе. Так что было у нас такой случай. Вот так, ребята, а вы говорите нырни, нырни, я не буду нырять. Без трусов потом вынырну. Мы выходили, вода была 8,5 а, градусов от базы, а здесь уже где-то градусов 13. Я, я думаю, так щука сюда скатывается, не льстится, да? Она здесь, здесь она впервые прогревается, течения нету. она здесь, она здесь и остается. Скатываться не И как в Венеции вон э, де, эти берега из лиственницы все. как в Венеции. Образком водохранилище вот такая. Заводи. Заметы. Только подпоясаться. Да. Опа. Опа. Все, давайте мы здесь загорать останемся. Ну вас нафиг. Стратуй, Стратосфера. Стратуй. Шерри, шериш, проверка связи. Связь отличная, данных 15 километров. Слышно было, нет? Да. Держись фарватера, фарватера держись. Обязательно. Ты нашел Зеленый. Вот я уже. Да, да, да, принял. Первый пошел, второй пошел. Давай, пошел. Есть, пошел. Шериш, что у тебя там? Бревно налетел, через него проскочил. Че, винт-то живой? Расслабуха. кем ты ценен. Да? да, у него откидывается мотор, видишь. У нас, у нас, да, <laughs> у нас нога отламывается на нашем моторе. И с мотором. Да. да, может транец гулять пойти. Погода вообще жаркая, 6,9 градуса. Жара! бухты. Мы вышли из бухты Барахты. Винт, ребят, видите, винты снимают, чтобы не украли винты. Мотор-то ладно, фиг с ним, а вот винты здесь дефицит. Куда он? По ну, пошел он, по, да? <laughs> Пошел. Капитан маломерного судна, находясь на борту, должен иметь вид трезвый и опрятный. Приколи мы на водомете бы с тобой. Слушай, как хорошо, что этого не случилось. Высаживай, наваливай! Слушай, а ты это самое отрывал эти э, какого? Лейбу. Э, это ногу. Здесь нет, на топляках ничего не отрывал? Ни разу. Да? Мишаня, выходи, мы дальше тебя не можем тянуть. Ты все три привяжешь и пойдешь. Да? Да ладно. А что? Я вот эту уж притащил лодку. Да? Она, когда ну а там. ты на, на Амуре же пойдешь, и эту, наверное, возьмешь мелкую, да? Да нет, я на одной лодке. На ну, одной пойдешь? Пока. Пока. А потом на, на двух, а потом, потом на, на Двух, а потом на трех. Надо костер разжигать уже. Здесь с дровами вообще беды нету. А катыши, а катыши из лиственницы. По берегу везде здесь просто. Воруй любое и уноси. Вот так вот, ребят, немножко вещей, мало-мало. Вот так, ребят, такси здесь недорого, 200 рублей в один конец. А что вы хотели? Путарана. Здесь все. 200 евро. 200 евро в один конец. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. О, волынька, ничего себе! Как ее занесло-то молодежь гуляет даже. А мы едем в ночной клуб «Гараж». Сегодня там людно. Дикту, блин, разведчик. Разведчик, поваром же служил там. Вот так вот. Ну как вы тут? Нормально. На картошку ездили. На, на картошку? В смысле, где-то южнее воровали да, ее? Да, да, да. Пока садили. Пока садили. Пока садили. Пололи, пололи. сегодня в гаражах оживленно. Миша, как тебя забыли опять, а? Я, я остался, я забылся. А, мне, ты сам забылся? Мне тут нравится. Рыбинская судоверь. Ну что ж, вот мы и добрались до гостиницы. Между этим, конечно, был поход еще в клуб-гараж ночной. Ну, там мы не снимали. И вот как бы получилось все вот так вот устали. Кишкотряс нас выбил. Что ну, вы не заметили никаких перемен, Герасим Васильевич? <laughs> Я помолодел на пяток лет сразу. Сейчас и я пойду тоже. Да нет, ты таким же останешься, просто лысым. Ты умеешь поднять самооценку. Нет, нет, у тебя два. Ты, вот, Миш, ну хуже не станешь точно. Ну, так Просто это... лысый будешь. <laughs> Снизу. Все, народ, покидаем гостиницу. ¡Gracias! Вот и все, ребят. Через какие-то тысячу километров мы будем в Красноярске. Кому интересно посмотреть, что происходит вот в полете, какой путь от Красноярска до Светлогорска на низких высотах, вы можете посмотреть одну из первых наших серий о Путарана и зимой, и летом. А пока не будем тратить ваше время и летим в Красноярск. Thank you. Татарским. Ну что, я бы в свою очередь хотел сказать большое спасибо Виктору за то, что дал нам возможность, такую, может быть, единственную в жизни, посмотреть плата Путарану вот именно в таком масштабе. Его, наверное, видели, но все равно не так. Кто-то приезжал на рыбалку, забрасывался там, ну, видели там с одного места откуда-то Мы, конечно, увидели его сильно, ну и вы тоже. Поэтому Гришин, спасибо в комментариях. Thank you. все, мы дома. И как-то теперь стало ближе, понятнее слово «путарана». Всего хорошего. Пока.